Добрый день, уважаемые подписчики. Все меня просят, чтобы был звук видео. И вот мы решили записать со звуком. А, не записывали со звуком раньше, потому что у нас детки маленькие, они все время говорят что-то. Ну, надеюсь, это не помешает нашему с вами общению. Я расскажу немножко о кукле. Значит, это силиконовая куколка, выполнена из силикона на платине. Тридцатка. А вот, у нее суставчики есть. Вот они тут сгибаются, разгибаются. И в ножках тоже. То же самое. То есть могут принимать такие же положения ручки-ножки, как настоящий ребеночек. Очень это интересно смотрится. Вот, сосочку можно использовать, как для новорожденных есть. Ротик, язычок. Все мягкое, головка поворачивается. Также наша куколка может пить и писать, что очень интересно само по себе. Так, да, писать. Я писать. Так, ну что, начинаем мы пить. Конечно, желательно сделать побольше дырочку в вашем, вашей бутылочке, потому что так она быстрее будет пить. А так долго. Я все забываю сделать побольше. Ну, в общем-то, все равно должно быть видно, как она будет сейчас писать у нас. Так, ну что, давайте попробуем. Если нет, то мы повторим эту процедуру. Вот, это видно, что мы пописали. Ну, теперь можем укладываться опять. Сейчас покажу со спинки. Вот так вот у нас спинка, ножки. Все как у настоящего ребеночка. Также мы можем держать ножки еще на весу. Таким образом. Сейчас мы оденемся и будем делать дальше фотосессию. Кто-то спрашивал у меня, нужно ли обрабатывать куколку присыпочкой. В нашем случае это не обязательно, потому что у нас последний слой матирующий идет. И присыпка не требует. Присыпка нужна для того, чтобы кукла не была не блестела. У нас кукла не блестит. Так, одеваемся. Ой, мишка упал. Так, ручку. вторую ручку давай. Вот так. По поводу бутылочки с молоком, значит, а настоящую смесь использовать не рекомендуется. Почему? Потому что она состоит из сухого молока с добавками. Так как это пищевой такой продукт молочный, он может откладываться на стенках желудка силиконовой, ну так сказать, желудка силиконовой куколки. И потом запах будет. Лучше всего разводить воду и крахмал. Ну, до новых встреч!